Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek World. Je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, The Wolf Among Us. The Wolf Among Us est un jeu Telltale, exactement comme celui euh, qu'a fait euh, Carboom. Euh, il, avait fait, The Walking Dead, c'est ça. nous allons jouer donc à The Wolf Among Us pour, le mois d'octobre, puisque voilà, c'est, euh, je trouve que c'est un jeu qui, va plutôt pas mal avec l'ambiance Halloween, etc. Donc c'est un jeu qui date de, je crois, 2014 et qui s'inspire de euh, la série de comics Fable, euh, qui est une très très bonne série d'ailleurs de, de, de bouquins que je vous conseille de lire, qui raconte l'histoire donc des fables, donc des, personnages de contes de fées qui ont dû s'échapper de leur monde d'origine pour euh, vivre dans le monde réel. On interprète Bigby, qui est le personnage qui est juste là à gauche, euh, qui est donc euh, le, shérif, le shérif de Fabletown. Donc les fables sont obligés de vivre parmi les humains, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais ils sont un peu, un peu forcés de vivre cachés. Alors, euh, donc on va commencer une nouvelle partie. J'avais fait une première partie euh, voilà, que j'avais revue hier rapidement euh, pour, pour, pour voir un petit peu les, graphismes et tout, et tout ça. Puis j'avais commencé une deuxième partie que finalement, finalement j'avais supprimée parce que un petit échec d'enregistrement. Du coup, on recommence une autre partie ça va faire très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, donc je me souviens de quelques trucs, mais pas de tout. Mais bon, comme dans tous les Telltale, euh, c'est un jeu véritablement où euh, voilà, tes choix ont, des conséquences, mais ça reste limité quand même. Hein. C'est, euh, on se rend vite compte que que, t'as un scénario dont tu peux pas vraiment te défaire, quoi. Cette série de jeux s'adapte aux choix que vous faites, blablabla. Bla bla bla oui, mais non. <laughs> c'est Telltale. Euh, alors je vous laisse là en gros c'est le résumé de ce que j'ai de ce que j'ai dit euh, juste avant dans, l'introduction. Voilà, j'utilise des, euh, des, sorts qui s'appellent le glamour pour pouvoir pour pouvoir se camoufler dans la population et le shérif Big Wolf, le Wolf, Big Bad Wolf est là pour protéger les gens. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le côté, voilà, c'est le graphisme très film noir, très... Euh, ça, c'est... Euh, c'est bien mon style. The Wolf Among Et voici Big B. Ouais, c'est un taudis. Mr. Toad. <laughs> Bigby, Big B, listen, mate. I know I don't look human. It's a problem, I will get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my arm. No need to kick up a fuss. I'm looking at a three-foot toad in a sweater. That's a problem. If you can't afford to look human, you're going to the farm simple as that. There we will go. can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are tied. Right, right. There's too much at stake. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fuck you now! Okay. See, this is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there, do something, Big B, before he completely tears up the place. I should probably Yes, please. Thank you. Furry prick up shite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? <laughs> then get the fuck back inside. Wow, Le père exemplaire. Donc bref, on vient de rencontrer euh, Mr. Toad de Toad Hole qui est donc une fable qui apparemment n'en a rien à foutre de, euh, de se déguiser comme les humains. Ah oui, alors ça c'est un problème. C'est un clavier américain. ça va être sympa. Oh, on a le temps, on a le temps. Allez, c'est à moi maintenant. Euh, je pense que on va pas toquer. Wow, <laughs> ok, tout le monde se calme. Ok, c'était pas ça que je voulais vraiment dire quand je disais tout le monde se calme fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. You're drunk, all right? Think this through. Oh, oh, je sens que ça va être la baston. Ouais, ça va être la baston. Mmh. Excusez-moi, hein, là, il faut que je me concentre. Euh, là, ici, toi. Hop, ici. La bouteille. Dans ta tête. Voilà. Et on se passe. Euh, non. Euh, la bibliothèque. Hop. Ouh. Allez. Le canap. Ouf. Et il reste le lit. Allez, 1, 2, 3 Joyeux Noël Alors je crois que ce personnage là c'est le... Euh... Alors, The Woodsman, Il ferait le bûcheron quoi, mais euh, je crois que nous on l'appelle le chasseur dans, notre version du petit chaperon rouge. should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting sick, bitch. I'll oh, fucking put you in the ground. Hey, you can't be nice. I'm gonna make you wait outside. Alors, attendez-vous à ce que je sois super cynique. Hein. <laughs> je, je vais le jouer à ma façon. And <laughs> ok, qu'est-ce qui s'est passé little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off. <laughs> Tu peux pas la fermer, sérieux quoi. Look, this is just the start of a euh. I just need the money he owes me, then I can go. Are you okay. Ça va? Hunky dory. Thanks for asking. C'est quoi ton nom? What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more difficult. Non, ton vrai nom, s'il te plaît. Sorry, sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, honorable I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open. belly full of stones and in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Je vais juste rien dire. Ça mérite même pas que je dise quoi que ce soit. Oui, on peut sortir comme ça aussi. C'est une, c'est une option valide. <laughs> J'aurais pris la porte perso, mais bon, ça marche. Sabanyol. sa bagnole. C'était My car. Give me a second. Oh no, by all means. Take your time. Make yourself comfortable. <sighs> Sorry about the car. We ended up going out the window. Couldn't be avoided. I can't be mad at you. I called you. And you come to help. I can't be mad well, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Oh mais, il est sérieux, mais il va se calmer celui-là. Tu te détends. Allez, dodo. Aïe. de spam mes euh, comme, un, comme un bâtard, mais je peux rien faire. Hein. Le truc, il décide tout seul. Aïe Je sais pas qu'est-ce qui tue les, euh, femmes les Je sais que les femmes sont super résistantes. Mais je sais plus qu'est-ce qui les tue exactement. Parce qu'ils peuvent mourir. Hein. Bah, apparemment, ça, ça va. Qu'est-ce que tu fous là I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Ouais, bah, il a rien. Mm. This guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. Aïe. Ça suffit. Peut-être, mais ça suffit. Allez, un. On pousse. Deux. On pousse. Voilà. lips are sealed. Sorry. Hmm. Hey, you like my ribbon? Beautiful. Thank you. Ce, truc qui changerait tellement toute ta vie, tu sais. Mm-hmm. Alors je sais pas trop qu'est-ce qui a fait que les fables ont dû partir de leur, euh, de leur monde d'origine. Si je me souviens bien, c'est une sorte de catastrophe euh, en chaîne qui a fait que s'ils restaient, ils allaient tous mourir. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. Oui, mais il t'a frappé, hein. He hit you. He needs to pay for that. He's got nothing to give, Sheriff. I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. C'est vrai. C'est c'est un point. Euh... <laughs> I'm not going to be doing this for much longer. So, now's your chance. Nah. Prends-le. Prends-le. Voilà. You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the woodlands. Oh. I'll see you around, Wolf. Hmm. Et c'est la fin de cet épisode. Non, je déconne, non, je déconne, non. C'est juste le début du truc, donc faut pas déconner non plus. <laughs> Et on est parti pour le putain de générique. J'adore ce générique. Je reste convaincu que ça ferait une super série télé. Si HBO veut la faire, moi je... Je suis pour. Ok. On va continuer un petit peu, hein, c'est un petit peu tôt pour s'arrêter. On va visiter, faut toujours visiter autour un petit peu. Hmm, probablement oui. Est-ce que je peux traverser Dolphin Street. Hmm. Je ne connais pas. Je crois que c'est un. Bah, ça se passe à New York. Ça se passe à New York, donc. The Woodlands. Je me demande qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rue, parce que je vois des, euh, des bâtiments, mais je peux pas y aller. C'est chiant. Allez, pas grave. <laughs> On rentre chez soi après une longue journée. Hein Je t'ai vu. Allez, sors. J'hésitais avec Stay Out, Stay Out, the Grass, mais je pense que là, euh, vaut mieux être sérieux. Oh, belle. Fuck the grass. Pour... Ouais, pourquoi tu t'es caché? Well, I didn't know who it was. Hmm. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Oh, je vais... je vais le regretter. Je sens que je vais le regretter, mais oui. Je... peux pas imaginer Belle faire un truc genre tromper bête, bête, ou je sais pas. Non, je peux pas. <laughs> no problemo. <sighs> <sighs> Ah. Bien, bien, bien. Bon, on a rencontré Belle et Mr. Toad. Oula, il y a eu un glitch, là. Hmm. Ah oui, le jeu a des bugs, hein, par contre, un petit peu. Euh, bon, ils sont facilement euh, réparables, mais euh, ça, peut ça peut intervenir pendant le l'enregistrement. Ok. C'est ça la sécurité Non. Absolument pas. Ah, est-ce qu'on peut le réveiller comme ça Non Bon, tant pis. Mm-hmm. Ça a l'air sympa cet endroit quand même. Hein. Ça a l'air sympa. y a des jours de chance. Ouais, jour de chance. Bon, bah, tu me diras, euh, pas de nouvelles, bonne nouvelle, hein, comme on dit. Hein. Je regarde s'il y a des trucs par là. Non. Bon, ok. Je pas plus l'ascenseur. Ah, attends. On va voir un peu les gens qui vivent ici. je peux le remettre je peux le remettre. 204 pour nous. Alors j'ai vu des noms du style... Euh, il y avait... Euh, donc il y avait la, Belle et la Bête qui, vivent, je crois, euh... 301, c'est ça S White, No White. Je sais qu'elle est dans le jeu, hein. euh, que c'est un personnage très important du jeu. 601, d'accord. Ça, on avait super loin. C'est énorme cet, euh, endroit. Oui, euh, je, je, me rappelle quand même que Blanche-Neige est un personnage qui est extrêmement important dans l'histoire du jeu. Limite le deuxième personnage principal. C'est bête ça C'est bête, ok. Euh, euh, euh, non. haven't seen her. Oh, okay. Sorry to bother you. Damn it, something's going on. Je vais tellement regretter ce choix, mais je m'en fous, j'assume. Hmm. <laughs> Quel intérêt d'avoir un... Quel intérêt d'avoir un téléphone si c'est pour... Euh, empêcher qu'on t'appelle à bouffer. freezer, qu'est-ce qu'il y a à manger Est-ce que tu vas jamais faire tes courses, sérieux hmm, Ok, oh. Barbe bleue. Ok, je peux l'allumer. Bon, alors qui c'est lui déjà, première chose. Alors Colin, apparemment il a l'air de squatter souvent, <laughs> d'après ce que j'ai l'impression de voir. travail. Oh. Hey, Big B. I'm in your chair, huh? Mm -mm. Bah, y en a qu'une seule en fait. I've only got the one. So yeah. Bah, c'est un gros cochon quand même. Hein. smoke? <laughs> Thanks. A Couple thousand more of these, will be even on that house you owe me. Ah, c'est ce cochon-là. Can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Bigby. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Well, co podoba ci That's a little dramatic. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all <laughs> Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, uh, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are. Oh la vache. Est-ce que tu peux That was all you were saying I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. Tout le monde So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit doing my best here. Clearly that is not true. What with the selfishness with the bourbon. but, uh, no. Um, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. Mm. Thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Pourquoi? Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. Je faisais mon boulot, mon gars. My job, believe it or not. Your job is to beat the shit out of fables. Sometimes I take them to the farm. <laughs> Fuck you. <laughs> think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. <laughs> Non, je l'aime bien, Colin. Même s'il est un peu chiant. Name one. Uh, Toad Beauty. Euh... Ouais. Uh, I don't actually know her. Surtout elle, surtout, mais bon. Awesome. Great example. <laughs> Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow. You're not fooling me. Will you shut up? Hmm. Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make Just sense. give me a drink, please. <laughs> enough already. I haven't slept in two days. I went out a second story window, and I want to get in two seconds of shut-eye before I... Aww. Ah, elle va les donner à boire. Parce qu'il il est mignon. Puis je l'aime bien, Colin. Il est con, il est chiant, mais, mais ça, ça va être un bon pote. Par contre, ça c'est dégueulasse, mais bon. Il y peut rien. C'est un cochon. Euh, est-ce que Colin est censé être là Parce que euh, si quelqu'un rentre et qu'il voit Colin, ça risque d'être un petit problème, non Non Ok. Vraiment, <clears throat> j'ai pas le choix. Ah, Blanche-Neige. Bonjour. Est-ce que j'ai eu le temps de dormir, sérieusement Parce que j'ai l'impression que s'est passé quelques minutes, en fait. Snow. Ok, ça a l'air sérieux là, dis-moi. Alors. Ok, bon, allons-y. Oh merde. You knew this girl? Is she's not a Monday? Who was she? I thought I knew everyone in Faith Town. She looks familiar. Ouais. A working girl? A working girl? I don't. I mean, mm. I'm a working Non, la plus ancienne oh. profession. Qui l'a trouvé so, found her? I did. She was just like this. I didn't touch her. I grabbed Grimble's jacket to cover her with. Then I came to get you right away. No one else was with you? No. Big P, did one of us do this? There hasn't been a murder in Fabletown in a long time. All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. have a look around. We don't have much time before people will be coming through here. Okay. Strange God. What did this to her? What could do something like that? Either something very sharp Hmm, vu les veines, je dirais de la magie. She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. What kind of monster would do this? Elle un truc dans sa bouche. sorry. This is just so surreal. <sighs> um, what, what do you want to do next? Non, non, on va pas partir maintenant, c'est le... We still have some time. We should keep investigating the area. Et voilà, on a, on a, à peine trouvé des, des, des indices, là. Mais ça devra attendre pour la prochaine fois. Je suis navré. Donc comme je disais, mais ça devra attendre malheureusement pour la prochaine fois. Euh, l'épisode est déjà bien assez long. Et ça fait une bonne introduction, je trouve, à euh, The Wolf Among Us. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu arriver à cette, euh, jeune femme. Parce que je ne crois pas qu'elle nous ait donné son nom encore. et on va continuer l'enquête dès la prochaine fois. Du coup, n'hésitez pas à écrire des commentaires, liker, partager, Abonnez-vous YouTube, Facebook, Twitter, etc. pour voir la suite de The Wolf Among Us. On a un Discord également, on sera ravi de vous accueillir. Euh, et puis on se voit très très très bientôt. Allez, ciao